La Fontaine, fable. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, donner en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, hein, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura. Mais on peut tard, qu'on ne l'y prendrait plus.